panen malam-malam cek mana nih yang hitam nih aduh duh. oh ini aduh duh. ah kita dapat hitam ada lagi ada lagi ada lagi mana eh kamu ngapain di sini hmm? mana tidak ada yang hitam tuh mana nggak ya ada adanya tuh masih merah-merah gini masih kecut masih asem berarti cuma satu doang tuh besok pagi ini berarti oh ini ada lagi ini ada dua, coba Ih. Nih, kita dapat dua. Udah habis, udah nggak ada lagi. Udah besok aja ini, besok pagi-pagi. Oke. Okay.